que dit de moi Dit-on de moi On dit de vous envie le lundi, lundi, lundi, lundi, On dit de vous envie que vous serez pendu, que vous serez pendu. Mais s'il faut qu'on me prenne lundi, lundi, lundi, lundi, lundi, lundi, lundi, lundi, lundi, lundi, choisirez-vous d'exécuter Celle de celui qui se dans la stature d'un héros, droit et fixe, dans salvatrice, la fermeture du rideau de bois coupé déjà monté, battre le pavé, comme lorsque je dansais les branles autrefois. Mais ce son sera bientôt tous nous mettre en émoi, car s'il ragaillardit mon vieux corps flétri, vos corps jeunes et vous se déchaîneront bientôt. Notre alchimie sonore, en potion de jouvence, vous donnera l'intense bonheur de la transe. Alors, pour bouger votre pense. Nous, on vous donne la canon